Beno, dakizuenez, e, gaur e, santurtzein bildu gara, Azier Rodriguezen e, erregresio gradua salatzeko asmoz, Entzutegi nazionalak, espetzetako tratamendu junten erabakiei musin eginez Azir Rodríguez e, berrespetzeratzea erabaki du. Tamales, badirudi entzutegi nazionalaren hau e, dogma jarrera hau dogma bilakatzen ari dela, hau azken finean e, presoi aplikatzen zaien salbu ezpeneko legediaren beste adibide bat baino ez dugu, baina beno, zaretik argi utzi nahi dugu eta argi e, geratu, geratu bedi e, zarek eragile eta agente politiko, sindikal, sozial eta nola ez herritarrekin lanean jarraituko duela presoen kolektiboari behingoz e, legedia, legedia arrunta aplikatu dakion irugarren graduan. Inongo arazori eta legeak dioen bideari jarraiki bilgizarteratze fasean aurrera eginez. Legea eskuan hartuta, hasierrek baldintza guztiak betetzen ditu irugarren graduan egoteko. Zigorraren erdia baino gehiago beteak baititu. 2008 margarren urtean betetzen du zigorra osoko. eta amairu urte De manera que las corporaciones de Donostia, Legorreta y Oñati aprobaron declaraciones institucionales de rechazo a esta medida, esperemos también que la corporación de Santurchi apruebe la misma declaración, mostrando claramente la preocupación por la situación creada con Asier.